ini aplikasi share it ya kan aplikasi ini bisa menghasilkan uang juga coba saya gunakan gimana sih aplikasi ini misalkan kita top up apa ya top up Telkomsel misalkan ya saya mendapatkan diskon 2000 ya misalkan saya upnya ya? nah itu voucher saya 2000 up 5000 kita terpecah saya akan bayar senilai 4100 rupiah ya sudah dipotong oleh voucher dari share nya sendiri melalui apa ya Dan saya nggak download lagi ini lengkap ya kan kenapa pakai data juga ada Iya. ini koin saya saya sudah check in hari ini ya ini kamu bisa menukar dengan pulsa ya buka koinnya ini ini apa ini voucher saya tadi ya Tentu di sini juga ada hiburan. Ini banyak juga ya kan. Ini aplikasi ini syariat ya. Ah. Ah. Oke lah kan, kamu juga bisa belanja di sini toko top up diamond mobil legend free fire head domino belanja segala handphone pokoknya ini bagus ya kan aplikasi share ini silahkan download ya oke bye bye